Anglelono pikir marang ura-ura Mung kekanca sumiliring maruta Ngati rasa nyawang apa sing nang donya Kang mesti ana sing gawe apa kang ana Rino wengi tansah mikir kangti-uti mikir swarga kang wis mesti mati nati ati nentremake pikir lan tansah eling marang Gusti kang sawijine tansah eling marang Gusti Kang Sawiji